Hey guys, aku abah hari ini interesting video loh. Aja kami di class square rank, class square rank or tips and tricks. Ya, apna atait ko besi use juga pasta gun, pasta gunner bisa apa lo kok dekam aja jalan. Tapi bolok bolok bolok video itu, alam bakaru, alu kami start koru pas number gunner pula. তো পাঁচ নম্বর গানত থাইছো আমি M ten fourteen M ten ফোরটিনটো আপনি বহুত ভাল কেলে তার damage ninety four gun skin নহ'লেও হ'ব rate of fire range speed ৰিলৰ স্পীড কম আছে টুৱেণ্টি একো ৰিলৰ স্পীডটো বহুত কম ইয়াত সেইটো কাৰণে এইটো বহুতে কম ইউজ কৰে কিন্তু কিন্তু কিন্তু এম টেনৰ নিচিনা কোনো হ'ব নোৱাৰে M ten best M ten পাঁচ নম্বৰত মই দিছোঁ নেক্সট আহিলে আপোনাৰ চাৰি নম্বৰ চাৰি নম্বৰত আমি লেজেণ্ড গান থৈ দিছোঁ লেজেণ্ড দেই লেজেণ্ডৰ লেজেণ্ড গান থৈ দিছোঁ আমি থম চন থম চনৰ rate of five seventy seven আছে ৰিলৰ স্পীড ফৰ্টি এইট আছে ডেমেজ আছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট বাই ৰেঞ্জো আছে থম চনত এটা ভাল লাগে মোক ইয়াত স্কুপ অন কৰা কৰি ছিষ্টেম নাই চিধা লগা ওপৰলৈ ড্ৰেক কৰ ডাইৰেক্ট হেডশ্বট পৰিবই আৰু থমচনটো বহুত কমভাৱে ইউজ কৰে কিন্তু থমছনক চবতকৈ বেছি ইউজ কৰা মানুহ এটা আছে থমছনক চবতকৈ বেছি ইউজ কৰা মানুহ এটা আছে fire ice gaming fire ice গেমিঙে থমছনক বহুত ভাল পায় থমছন ইউজ কৰে আৰু থমছন ল'লে সি হেডো দিয়ে ভাল হেড দিয়ে তো থমছনক আমি থৈছোঁ চাৰি নম্বৰত আৰু তিনি নম্বৰত আমি থৈছোঁ তিনি নম্বৰত আমি থৈছোঁ আপোনাৰ বহুতো ফেভৰিট গান এতিয়া চবেই ক'ব এইটো কিয় তিনি নম্বৰত থোৱা হ'ল বুলি চবেই সুধিব মোক M P forty sorry mistake হৈছিলে M P forty M P forty আমি তিনি নম্বৰত থৈছোঁ কেলেই এম পি ফৰ্টি এতিয়া চবেই মোক কমেণ্ট কৰিব এম পি ফৰ্টিটো চবেই ভাল পায় এম পি ফ'ৰ্টি এ ভেন M P forty rate of fire eighty three আছে এইবোৰ আপোনাক যিমানখিনি দেখাইছোঁ চব যদি লয় আপোনালোকে খেলে নহয় আপোনালোকে চিয়'ৰ চিয়'ৰ আপোনালোকে বুঢ়া পাবই কিন্তু ভালকৈ খেলিব লাগিব ইয়াৰ ডেমেজ আছে ৰেঞ্জ একুৰেচিটো কম আছে আছে ৰিলৰ স্পীডো আছে ৰেঞ্জো আছে কিন্তু এম পি ফৰ্টিটো কেলৈ মই তিনি নম্বৰত থৈছোঁ সেইটো আপোনালোকক জনাই দিওঁ এম পি ফৰ্টিটো বহুত দাম একৈছশ গ'ল লাগে তো একৈছশ গ'ল পাবলৈ কাৰণে চিন্তা কৰিব লগা হৈ যায় কেতিয়াবা মানুহে শাৰী শাৰী মানে শাৰী থাকিলেতো নেপায় জিকি থাকিলে তাৰপিছত তিনি নম্বৰত গৈ পায় তিনি নম্বৰ ৰাউণ্ডত পায় তিনি নম্বৰত পায় তো তিনি নম্বৰততো লৈ লাভ নাই সেইটো কাৰণে এম পি ফৰ্টিটো মই আপোনাৰ তিনি নম্বৰত থৈছোঁ তাৰপিছত দুই নম্বৰত থৈছোঁ চবতকৈ হেভি আৰু মোৰ ফেভৰেট দেই মোৰো ফেভৰেট দুই নম্বৰত মই ফেভৰেট গান এটা থৈছোঁ কেলৈ মই তাক বহুত ভাল পাওঁ সেই গানটো মই দুই নম্বৰত থৈছোঁ তো বলক আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই ভাল পোৱা গানটো কি হয় চবে চাওক তো দুই নম্বৰত মই থৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ ফেভৰেট মোৰো ফেভৰেট একদম কম খৰচাত মানে অপি অপিতকৈ অপি ক'বলৈ গ'লে মোৰ এটাই আছে ফেভৰেট আছে সেইটো গানটো আপোনালোকক দেখাম বলক তো চানি লিয়নক চাই লওক অঁ চানি লিয়নে ওলালে চানি লিয়নে বাপেকক চা চানি লিয়ন মাকক নহয় চানি লিয়নে পুতেকক মানে চানি মানে চাই লওক ন কি এ নাই চোৱাৰ আগত এটা কথা চোৱাৰ আগত আপোনালোকে যিমানে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাই আছে প্লিজ লাইক কৰি দিব লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব কেলে আনেৱালা ভিডিঅ' ইচ্ছে বি মজাদাৰ ভাল হোৱা ভাচো হোৱা বাই সঁচাকৈ ইয়াৰ আনেৱালা ভিডিঅ' বহুত মজা হ'ব সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকে প্লিজ প্লিজ প্লিজ মোৰ ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যন অলপ চিলেক্ট কৰিব কিন্তু ভাই মজা দেখাওঁ এতিয়া বলক আপোনালোকক মানে গানটো দেখাই দিওঁ আৰু নহ'লে বেয়া পাব নহয় আপোনালোকে দেখুৱা নাই ইমান দেৰি লেকচাৰ মাৰি আছে ক'ব হয় নাই সেইটো কাৰণে দেখাই দিওঁ আৰু বলক বলক বলক বলক বলক বলক বলক এতিয়াতো দেখাই দিওঁ এম পি ফাইভ চবে চাই লওক এম পি ফাইভ মোৰ ফেভৰেট হয় আৰু বহুতৰে ফেভৰেট কেলে তেৰশ গ'ল্ডত পোৱা যায় এক নম্বৰটোত এৰি দুই নম্বৰটোতে আপোনালোকে তেৰশ গোল্ডত বিন্দাচ পোৱা যায় কি লাগে আৰু চিন্তা কৰিব নাই ৰেট অফ ফায়াৰ চক আৰু অ' ভাই হিচাপ rate of fire seventy six reload speed seventy seven accuracy fifty seven damage হ'ব আপোনাৰ ফৰ্টি এইট ৰেঞ্জ একচল্লিছ মেগজিন আছে মুভমেণ্ট স্পীড আছে মুভমেণ্ট স্পীডটো ফাইভ একদম মানে ক'বই নালাগে আৰু চিন্তা কৰিবলৈ নাই এই গানটো বিষয়ে মই বহুত ভাল পাওঁ ইয়াক মই বহুত ভাল পাওঁ ইয়াক মই থৈছোঁ সেইটো কাৰণে দুই নম্বৰত দুই নম্বৰত থোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব দুই নম্বৰত থৈছোঁ সেইটো কাৰণে যে এম পি ফাইভৰ নিচিনা বন্ধু নাই বুলি ক'লেও মোৰ নাই বুলিয়ে কওঁ মই কিয় এম পি ফাইভটো ভাল পাওঁ আৰু এম পি ফাইভটো বহুত হেভি বুলি জানো মই এম পি ফাইভৰ নিচিনা বেলেগ গান নাই M P five head M P five main আৰু এম পি ফাইভ থাকিব ভাই তেতিয়া আপোনালোকেতো চিন্তা কৰিছে এম পি ফাইভটো দুই নম্বৰত থৈ দিলোঁ হয় কিন্তু এক নম্বৰত কি থাকিব আপোনালোকে চব চিন্তা এক নম্বৰত থকা গণটো কি এতিয়া চব গণটো মই বেছিভাগ প্ৰায়ভাগটো দেখাই দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰি কমেণ্টত কওকচোন বাৰু এক নম্বৰ গনটো কি মই তিনিলৈকে গন্তি কৰিছোঁ কমেণ্টত কওক এক দুই কমেণ্ট চবেই কমেণ্ট কৰিলে এতিয়া মই কৈ দিওঁ এক নম্বৰ গণটোৰ বিষয়ে আপোনাক এক নম্বৰ গণটোৰ বিষয়ে চোৱাৰ আগত ভাই লাইক এটা কৰি দিব কেলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে মোৰ ভিডিঅ' যদি ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে ভাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ পাছত অহা ভিডিঅ'কেইটা আৰু হেভি আৰু মস্তি হ'ব আৰু বহুত ভাল ভিডিঅ' হ'ব আপোনালোকে চাইও ভাল পাব আৰু ময়ো দি ভাল পাম যদি আপোনালোকে লাইক কৰে তো প্লিজ লাইক কৰিব লাইক কৰাটো আপোনালোকে নাপাহৰিব তো বলক আমি এক নম্বৰ ভিডিঅ'টো বিকজ এক নম্বৰ গানটো বিকজ গম পাওঁ মানে জানি লওঁ বলক টপ ওৱানত মই ৰাখি থৈছোঁ আমাৰ ফেভৰিট চবৰ ফেভৰিট সকলোৰে ফেভৰিট হয় চবৰে favourite M eight eight seven M eight eight seven চবৰ ৱৰ্ল্ডৰ ফেভৰিট বুলি ক'লেও বেয়া নহয় কেলৈ আপোনালোকে জানক এম এইট এইট ছেভেন কিয় বেয়া নহয় M eight eight eight seven হ'ল আপোনালোকৰ মৰমৰ সকলোৰে এইটো ক্লাছ স্কোৱাৰ্ডত দি মেলি আপোনালোকক বহুত ভাল কৰিছে মানে বহুত ভাল লাগিছে ক্লাছ স্কোৱাৰ্ডৰ পৰা যদি এইটো গুচি যায় এম এইটি ছেভেনটো গুচি যায় তেনেহ'লে কি হ'ব আপোনালোকে চবেই চিন্তা কৰকচোন এম এইটি ছেভেনটো যদি ক্লাছ স্কোৱাৰ্ডৰ পৰা যদি নাইকিয়া কৰি দিয়ে বেলেগ এটা ইয়াৰ বদলি বেলেগ এটা গান দি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে ক্লাছ স্কোৱাৰ্ড খেলিবনে খেলিব খেলাটোতো খেলিবই কিন্তু ইমান ভাল লাগিবনে কেলে এইটো এক নম্বৰত আছে এক নম্বৰত মই এইটোক দিছোঁ এক নম্বৰত এইটো আছে কেলৈ ইয়াৰ ডেমেজ হ'ব ডেমেজ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভাইচা হয় rate of fire forty two reload speed fifty five মানে নিৰিডৰ স্পীড থাকিলে হৈ যায় এইবোৰ যিমান গণ আপোনাক স্কিন দেখাই আছোঁ ন চব উইদাউট স্কিন উইদাউট স্কিন দেই কোনো স্কিনৰ নাই দেখুৱা উইদাউট স্কিন মুভমেণ্ট স্পীড আছে ছিক্সটি টু ফাইভ চাফ আৰু কি লাগে মানে এইটো গান হ'ল ফেভৰিট চবৰে ফেভৰিট ধুনীয়াকৈ লৈ মেলি এইটো ধুনীয়াকৈ মাৰিব পাৰে মৰিব পাৰে চব মানে ক'বই নালাগে দুটা গুলি এটা গুলি হেডত মানে নখ আৰু দুটা গুলি মানে বডিত ধাম ধাম মাৰিলে চেছ বেলেগ বেলেগে ধাম ধাম যদি দুটা গুলি বডি তাৰ পৰি গ'ল নহয় তাৰ বাপেৰেও তাক বচাব নোৱাৰে সিমানটো লিখি লওক সিমানটো লিখি লওক মানে দুটা গুলিৰ কাৰণে এই মজা আৰু দুটা গুলি মাৰি এয়া কোনো হেৰি কৰিব নোৱাৰে দুটা গুলি মাৰিলে এই হৈ যায় তাৰ আপোনাক এম পি ফৰ্টি লৈ ঢেৰে ধেৰ ধেৰ ঢেৰেকৈ মাৰি থাকিলেও লাভ নাই এম পি ফৰ্টি যদি মাৰিয়ে থাকে নহয় আপোনাৰ কাম নাই ই যদি আহি মেলি দুটা গুলি মাৰি দিয়ে আপোনাৰ ফিনিছ হৈ যায় দুটা গুলিতে কাম তামাম হৈ যায় তো আজিলৈ আমি এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব thank you and bye bye